waraxmatullahi wabarakaatu idin salaamayaa waxaan idinku salaamaya salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xamish cabdiraxmaan eh, waxaan rabaa maanta bal asxaabtayda inaan si fiican u wada hadallo ma ynaa muddo wada hadlin waxun baa soo dhigaa laakiin ma aynaa wada hadlin marka waxaan doonayaa eh, hadduu ilahay kanaa raali noqdo maanta ma bal maaweelo yar inaa aan sameeyo oo bal aniga adinka aan wada hadallo eh, bal horta janalka ka warramaa eh, mm, waa sidee baad u aragtaan inaad kasoo hadashaan inaad wax ka kasoo dhahdaan mandonia eh, waadna ku mahadsantihiin la socodka aad nala socotaan marka hadduu ilaahay ka raali noqdo hal iyo labo ayaa meeshaan idinka soo jeedin doonaa marka bal intaan intaan halka iyo labada aan aana gelin horta dhegeysi wacan عشق وادعه ما قولا kuuga weynulayga alaqacdaan sheeko gaaban waxaa jirta hadda ka hor dhegaysta waa su-aal waa sheeko sheekadaas mi su-aal baa ku kudhex jirta su-aashaas ayadaa adinkaa laydinka rabaa inaad ka jawaabtaan nin baa soo baxay ninkaas isagaa ah bartay waxbarashadiisii kadib shaquu waayey markii shaqadii uu waayey ayaa wuxuu sameeyey oo uu ku fikiray ninkii asaga ahaa in uu magaalada intuu gees ooga baxo uu tago maxaa la dhihi jiray xeebta heebta niman baa daroodo iskaga isticmaali jiray saddex nin ah oo meesha iska joogi jiray asagii wuxuu ku yahay afar afartoodii ayaa meesha iskugu yimaada saddex way isla jirtaa oo way sheekaystaan oo meeshaas isla joogaan ayagu way isyaqaanaan waa kuwa isla socda waxayna ahaan jireen nimankii ayaga ahaa ee saaxiibaha ahaa marka waxaa jirtay inay dhacday nimankii saddexda ahaa ee meesha iskugu yimid wiilkana gaar buu fadhiistaa islama hadlaan caadi waxa weeyaan eh, saddexdii nin wiilkii uu iska soo baxaa meeshaasuu buugaag iskaga akristaa hasa yeeshee buugaagtaas uu meesha ku akristo wiilka eh, maalin maalmaha ka mid a ah waxaa dhacday nimankaa dee kor bay iska yaqaanaan balse ma wada hadlaan waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ah inay dhacdo wiilashii oo weli aan imaanin meesha wax kuis isticmaali jiray inuu asaga kasoo hormaro markii uu kasoo hormaray kadib wuxuu arkay caag badda ay badda soo caariyey buu arkay haddii uu beeshii tegay caaggii asaga ahaa marka waxaa weeyaan nimankii ayaga ahaa wiilkii baa ka hormaray caaggii buu meesha kasoo baxsaday haddii uu furay nasiibkiisa dahabbaa uga buuxa dahabkii ooga buuxay ayuu qaatay wayna ku cuslaatay markii badda xeebta markii saa looga soo baxo reerka ugu horeeya nin oday ah oo dukaan meesha kule ayaa jira ninkaas odayga ah ee dukaanka meesha kule wuxuu sameeyaa hal wiil buu leeyahay oo uu aad u jecel yahay ninkii odayga ahaa iyo laba nin oo kaleo la fadhidu usoo galay wakti ay casar tahay cadceedda ay sii gaaban tahay asagoo ku fikira haddii aad qaado caagan mana qaadi kartid eh, maxaa la dhihi jiray haddii aad tiraahdo ninkaan caagan dahab baa ku jiray iisii hayna ama waa iska soomaali ama hunguri galaa sidaa awgeed wuxuu yidhi adeer laba ninna kale oo odayaalana way la fadhiyaan adeer caagan malab baa iigu jire waan usoo noqonayaa intaan baabuur baan soo qaadanayaa iisi hay buu yidhi nimankii waxay maqlayeen caagga malab baa ku jira waa yaadeen halkaan dhigu yidhi caagasa malab kuma jira dahab baa ku jira haabcuus yiri haddaad dahab tidhahdaa maa lagu damcaa sidii ayada aad buu sameeyey caagii buu meesha dhigtay wiilkii uu tegey intii uu maqnaa waqtigii habeenimaa gashay odaygii wiilkiisi uu jeclaa ayaa xanuunsaday soomaali waxay tidhahdaa nin buu kow boqol nin buka boqoli u talisay sidaa awgeed maadaamuu ninkii wiilkii uu ka xanuunsaday kuwo waxay yidhaahdeen wiilka dhaqaskaa ku dhegayay malab haddii la sii uu ficnaan lahaa ninba sibuu yeelay marka malabkii markii la yidhi iyo isla markii malabka la yidhi waxaa kusoo dhacday in maanta galabta uu nin u keenay aag malab iyo orag buu isa sii daayayo aaggii malabka ahaa buu tegey mise markuu daboolka ka furayba waa dahab warkii hore war soo dhaafay ninkii damac kayaa galay wiilkiina ilaahay baa u caafiyey meel kala u ordo malab ooga soo qaaday caag jirgan oo caaggii hore u oo malaba uu soo qaaday halkii buu dhigay kii daabka ahaana isagaa qaatay wiilkiina inbuu ka siistay beri subaxii ayuu wiilkii markuu yimid bu wuxuu yidhi adeer miya waad ku mahadsanta xalay wiilkii yaraabaa iga xanuunsaday caaggii aad igu ammaanaysatay shalay ayaanan malab yar ooga dhibcistay oo wiilka aan ka siistay ogaarteeda lao intii kale kuu socodayna markaase waad ku mahadsantahay qaado dhagaysta halkaasaan inoogu joojinaa qaybta kalea kala soconta kala socon doontaa wixii dhamaystira bal ilaa iyo halkan maxaa su-aalaho aad ka qabtaa aad fikirkaa fikirkaaga comment noogu waa ku mahadsantahay